त्यसले बाख्रा चढेको छ अहिले चाहिँ यो प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय भनेर पार्टीको जर कार्यकर्तालाई पोस्ने भन्ने एउटा राजनीति इस्यु बनाएर चाहिँ उहाँले त्यो खालको प्रहार जसरी गरिराख्नु भएको छ म उहाँलाई भन्न चाहन्छु यो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले तपाईँले चाहिँ गरेर टारको ललित निवासको जुन जग्गा रोक्नुपर्छ भनेर हामी त्यो खोजेका होइनौँ जनमुक्ति सेनाहरू घाइते एउटा अवगत्र ठोक्नुभयो प्रचण्डले उनीहरूको व्यवस्थापन नगर्छु भन्नुभएको थियो तपाईँले त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नुहोस् तपाईँको त्यो बाचा पुरा गर्नुहोस् तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन हामी व्यवस्थाको लागि आफ्नो बालापन हामी आफ्नो बालापनलाई त्यागेर जङ्गलमा बन्दुक पत्दै गर्दा राजाको पालो चलाएर राज्यहरूले हामी कसरी कुन एङ्गलबाट तयार के समाजवाद भनेको विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू समाजवाद भनेको राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिकरण गर्ने हो वन्त निवास प्रकरण के हो दलालहरू थाहा छ एकचोटि पृष्ठभूमि फर्केर मेरो ठाउँ चुनौतीका दलाल भ्रष्टहरूलाई तिमीहरूले देशका Tá bom! Gracias. हामीलाई जवाब चाहिन्छ अन्यथा हामी हरेक कुराको प्रतिवाद गर्दछौँ र धेरै विषयवस्तुहरू अरू छन् साथीहरू हाम्रो वक्ता साथीहरू पनि भएको हुनाले मैले धेरै केही नभनिकन अहिलेको लागि म बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार अभिवादन अहिले चाहिँ यो प्रचण्ड सरकारले गरेको निर्णय भनेर पार्टीको जर कार्यकर्तालाई पोस्ने भन्ने एउटा राजनीति इस्यु बनाएर चाहिँ उहाँले त्यो खालको प्रहार जसरी गरिराख्नु भएको छ म उहाँलाई भन्न चाहन्छु यो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले तपाईँले चाहिँ गरेर बलुवाटारको ललित निवासको जुन जग्गा रोक्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो खोजेका होइनौँ हामीले कुनै सरकारी जग्गा जुन टुर्ख्यौँ वैगमिक जनमुक्ति सेना नेपाललाई दिनुपर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ हडप्नु खोजे पनि होइनौँ र तपाईँहरूको जुन सत्ता प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिनुपर्छ भनेर पनि त्यो तपाईँहरूको जुन एउटा सत्तो बाटो हडप्नु खोजे पनि होइनौँ मात्र हाम्रो भनाइ के हो भने यो अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनको निम्ति तपाईँहरू जुन एकदम गम्भीर हुनुहोस् यो विषयलाई टुङ्गोलाई तपाईँहरू एक ठाउँमा जुन भएर सकारात्मक जुन एउटा भूमिका खेल्नुहोस् भनेर हामीले मात्र अधुरो शान्ति प्रक्रिया पूर्णता दिनुहोस् भन्ने खोजेका हौँ आज यो प्रक्रिया टुङ्गिँदै गर्दाखेरि अहिले जति पनि यसका जुन विरुद्धमा अहिले यो षड्यन्त्रहरू जुन भइरहेको छ आज हामीले यही विरुद्धको जुन षड्यन्त्रलाई हामीले चिरफार गर्नको निम्ति उपस्थित जुन भएको छ रिपोर्टर्स क्लबमा आज हामीले जुन अब भण्डाफोर गर्नै पर्छ त यदि बाइचान्स सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयलाई जो कोहीले त्यसलाई उल्ट्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने खालका जुन षड्यन्त्र गरेर यसलाई अवरोध खडा गर्छ भने हाम्रो वैगमिक जनमुक्ति चिन्ह नेपाल हातमा दही जमाएर बस्ने छैन तिनीहरूलाई हामीले घर घर गएर जुन थुपेर जुन हामीले प्रार गर्नेछौँ सम्मानित सर्वोच्च अदालत गरेको निर्णयलाई जुन कसैले रोकेर मात्र देखाऊ तिमीहरूले जुन यसलाई अवरोध खडा मात्र गरेर देखाऊ तिमीहरूको जुन घर घरमा जुन आएर फुट्ने जुन एउटा स्थिति जुन हामीले जुन त्यो भइसकेको जुन हामीले जुन बनाइसकेका छौँ तिमीहरूको जुन लिस्ट जुन तयार गरेर तिमीहरूलाई चाहिँ कारवाही भाटे कारवाही गर्ने खालको एउटा स्थिति पनि हामीले जुन बनाएका छौँ यदि यसलाई जुन बिथोलेर मद्दत देखाऊ तिमीहरूले जुन आफ्नो गोजीमा जुन कात्रो बोकेर हिँड्दा हुन्छ यो हिजो एउटा दस वर्ष जनौतको निम्ति एउटा परिवर्तन निम्ति लड्ने योद्धाहरूको विरुद्धमा त्यसरी जुन जाइ लाग्छौँ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ अन्त्य म यो आजको प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति दुई हजार अडसाठी विषय प्रेस विज्ञप्ति दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गतेबाट एकात्मक राज्य प्रणालीको विरुद्धमा सङ्घात्मक राज्य निर्माणको लागि सुरु भएको महान जनयुद्धदेखि सम्पूर्ण अग्रगामी आन्दोलन जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन लगायत अन्य प्रगतिशील आन्दोलनको जगमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भएको हो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले यस अग्रगामी परिवर्तनमा अतुल्य योगदान गरेको कुरा स्मरण गर्दै प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्न गर्दछु पत्रकार मित्रहरू हाम्रो महान तथा गौरवशाली सङ्गठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन र आफ्नो स्वाभिमान पहिचान र अधिकारको निम्ति दुई हजार अडसठी सालमा गठन भएको कुरा सर्वविदितै छ तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको दस वर्ष महान जनयुद्ध र उन्नाइस दिने जनआन्दोलनमा आन्दोलनले योगदान गरेका हामी चार हजार आठ जन जना जनमुक्ति सेनालाई शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सात प्रतिनिधि दल नेपाल सरकार नेकपा माओवादी र अन्मिनको रोभरमा शिविरमा राखिएको जनमुक्ति सेनाहरूको पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरियो प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमा योग्य ठहरेका हामी चार हजार आठजना जनमुक्ति सेनालाई दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा शान्ति प्रक्रियालाई प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले छल कपट साथ टाउकोमा गोली बोकेका सेनालाई पोस्ट रिक्रुट एमसिएस सिक्स र बत्तिस वर्ष उमेर भएका सेनालाई माइनर नि एमसिएस सिक्स भन्दै अघि प्रमाणित गरियो सुरुदेखि नै हामीले यस प्रकारको षड्यन्त्रको निन्दा र भर्सना गरेका छौँ तत्पश्चात शिविरमा रहेका हामी चार हजार आठ जना जनमुक्ति सेनालाई कथित यो अयज्ञको बिल्ला भिराई दुई हजार छैसठ सालमा बिना सम्मान बिना सम्बोधन शिविरबाट बहिर्गमन गरियो उक्त निर्णय शान्ति सुन्दरता र सेना समाजन तथा हतियार व्यवस्थापनको मर्म भावना र प्रक्रिया विपरीत भएको हुनाले हाम्रो सङ्गठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन र हाम्रो स्वाभिमान पहिचान र अधिकारका निम्ति र हाम्रो ऐक किन भन्ने प्रश्नको जवाब माग्दै सरकार र सम्बन्धित निकायलाई ध्यान ध्यानकर्षण गराउन निरन्तर रूपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ सङ्घर्षकै क्रममा हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा पटक पटक गठन भएका सरकार र शान्ति सम्झौतामा जिम्मेवार राजनीतिक दलसँग पटक पटक वार्ता छलफल समन्वयन र सहकार्य गर्दै आउने क्रममा विभिन्न सम्झौता भयो उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सभामा डाक्टर बाबुराम भट्ट नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दुई हजार सत्तरी कार्तिक पाँच गते बसेको मन्त्री परिषदबाट आएको लडाकुलाई जनाइ दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन पत्रकार मित्रहरू निरन्तरताले गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरको बजेट वक्तव्यको उपदा नम्बर उन्नाइसमा द्वन्द्वकालको अयोग्य लडाकु र शैक्षिक अवकाशमा गएका लडाकु मध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनाए दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको थियो उक्त विनियोजन विधेयक दुई हजार त्रिहत्तर असार अठाइसमा व्यवस्थापिका संसदले पारित गरी दुई हजार त्रिहत्तर साल असार तिस गते राजपत्रमा प्रकाशित भई ऐन बनेको थियो फेरि पनि उस्तै र उही प्रकृतिको विषय र कार्यपालिकाको निर्णयका विरुद्ध उक्त बजेट व्यवस्थाको बुध नम्बर उन्नाइसलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै न्यायको विरुद्ध समाजमा शान्ति नचाहने आफ्ना पीडालाई व्यवसाय करोड गर्ने अराजक पात्र हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्य कार्यवाहलाई विपक्षी बनाई मिति दुई हजार त्रिहत्तर साल साउन एकतिस गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे सो मुद्दाको अन्तिम फैसला दुई हजार अठहत्तर फागुन एक गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हुँदा उक्त फैसलाको आधारमा पेसालाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सरकारको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटको बुदा नम्बर तिन सय पैँतालिसमा बजेटको व्यवस्था गर्यो आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटको तिन सय पैँतालिसमा भएको व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति दुई हजार अठहत्तर साल फागुन एक गतेको फैसला कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगको लामो छलफल वार्ता र सम्मतपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले मिति दुई हजार उनासत्तर उना असी चैत छ गते मन्त्री परिषदबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो सरकारले गरेको दुई हजार उनासी चैत छ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ जसमध्ये सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम दण्डकालका योग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप जनाए दुई लाख उपलब्ध गराउन सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार उनासी बनेको छ कार्यविधि अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरणको लागि एक कार्यदल गठन गर्ने खुदा नम्बर अनुसार कार्यदल पनि गठन भएको छ उक्त कार्यदलमा नेपाल सरकारका उपस उपसचिव श्रीमान सोमगो रेग्मीको संयुक्तमा तिनजना सरकारका प्रतिनिधि र दुईजना बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका सदस्य कार्यदलमा रहने र सङ्गठनकै थप पाँचजना प्रत्येक प्रदेशमा एक एकजना रहने गरी प्रदेश प्रतिनिधि पनि तोकिएको छ तर विडम्बना यही प्रक्रियालाई बिथोल्न शान्ति नचाहने पात्रहरूले विगतदेखि नै विभिन्न षड्यन्त्र बुन्दै महान जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो राजनीतिक विषयलाई कथित बालसेनाको नामाकरण प्रयोग गर्दै हाम्रो सङ्गठनका केही खराब पात्रहरूलाई उपयोग र परिचालन गरेका छन् फलस्वरूप यसैको उपहार दुई हजार असी वैशाख पन्ध्र गते सम्मानित सदनमा देखिएको र एक हाम्रो सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले अलिकति पनि अध्ययन अनुसन्धान नगरी विभिन्न तथ्यहीन टिका टिप्पणी गर्नुले सांसदहरू कतिसम्मको योग्य हुन् हामी प्रश्न गर्दछौँ उठान भएका विषयको वास्तविक के हो भनेर अध्ययन नगरिकन जे मन लाग्यो त्यही बोल्नु ले राजनीतिक पूर्वाग्रह सार्थक रचिएको प्रपञ्च बाहेक अरू केही हुन सक्दैन हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था योग्य हुने संविधान सभाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान योग्य हुने संविधान अनुसार चलेका राज्यका तिनै तहका सरकारहरू योग्य हुने यही संविधानमा रहेर जनताको छोरा छोरी राष्ट्रपति हुँदा उपराष्ट्रपति हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री हुँदा सांसद हुँदा त्यो चाहिँ योग्य हुने हामी चाहिँ कसरी अयोग्य हामीले नै लडेर ल्याएको व्यवस्थामा हामी नै अनागरिक भएर बस्नुपर्ने यो कहाँ सम्मानको सम्मको न्यायिक कुरा हो हामीलाई जवाफ चाहिन्छ हामी हामीले नै लडेर ल्याएको व्यवस्थामा हामीले नै अनागरिक अपहिलित अपमानित दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने सबै चिज गुमाएर पनि भुक्ने हाम्रो मानव अधिकार छैन यो समाजमा हाम्रो होइन हामी यो देशको नागरिक होइन हामी बाटो पाउने अधिकार छैन के हो अयोग्य भनेको कसलाई हो अयोग्य भनेको खबरदार दलालहरू कसैले कसैलाई अयोग्य भनेर तुच्छ व्यवहार नगर तिम्रो पनि एक एक कार कर्तृत्वहरू हामीलाई थाहा छन् त्यो सबैको हिसाब किताब माग्दै भ्रष्टाचारी देश दुवै दलालहरूलाई एक एक गरी तह लगाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हाम्रो सङ्गठन च्यालेन्ज दिन चाहन्छ त्यसकारण फेरि पनि देशलाई आवश्यक परेको खण्डमा शिरमा मृत्युको कफन बाँधेर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दलालहरूको विरुद्ध देश र जनताको रक्षाको खातिर ढाल भएर खडा हुने प्रण गर्दछौँ साथै देशलाई खोक्रो हुने गरी आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने वैद भट्टाचार्यको एक एक गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानबाट तह लगाउने प्रतिबद्धता पनि नेपाली जनतामा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो सङ्गठनहरू भर्सना गर्दै हरेक परिस्थितिको सामना गरेर प्रतिवाद गर्न तयार रहेको कुरा पनि यही प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनेछौँ अन्तमा कानुन राज्यमा कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सत्ता सरकारमा भए पनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता बाध्यकारी अवस्था हो धन्यवाद इन्चार्ज असिम आङबहाङ लिम्बू सुनेल अध्यक्ष रमेश पसेल गराउनु र उनीहरूलाई लाग्छ फेरि यिनीहरू सजिलै हतियार बोकेर जङ्गल पस्नेछन् र सेना पुलिससँग लड्छन् भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ त्यो कदापि हुन सक्दैन यही पत्रकार सम्मेलन मार्फत म भन्न चाहन्छु हाम्रो लडाइँ भनेको हाम्रो सेना पुलिस दाजुभाइसँग होइन सँगको लडाइँ होइन आएको भनिसक्नुभयो हाम्रो लडाइँ भनेका ती दलालहरूसँग हुन् जो शान्ति चाहन्न जो शान्तिलाई द्वन्दमा धकाउन चाहन्छ त्यो कुनै राजनीतिक दलको नेता होस् या सांसद होस् या सामान्य जनता होस् त्यसको विरुद्धमा हाम्रो लडाइँ हो र हाम्रो कारवाही त्यसलाई हुनेछ यो भन्दै अहिलेसम्म भएको विषयहरू वास्तविक प्रमाणसहित म यो मिडियाबाट तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु पहिलो कुरा त तपाईँहरूलाई अवगत नै छ दुई हजार त्रिसठी साल मक्सिर पाँच गन्ते गते शान्ति प्रक्रिया भइसकेपछि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभारहरू चारवटा थिए एउटा सेना समाधान र हतियार व्यवस्थापन थियो अर्को राज्यको पुनर्संरचना थियो अर्को भनेको संविधान सभाबाट संविधान थियो भने अर्को सङ्कलनकालीन न्याय थियो आज देख्नुहुन्छ राज्य पुनर्संरचना भइसकेको छ संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेको छ सङ्कलनकालीन न्याय राजनीतिक लडाइँको कारणले गर्दाखेरि सोह्र वर्षसम्म अल्झिएको छ भने सेना समाजनको विषय जसमध्ये बहिरी जन बहिरी जनमुक्ति सेनाको विषय थियो उनीहरूको आवश्यक र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यो राज्यको दायित्व हो भनिएको थियो त्यति बेला माधवपुरा नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र हामीले विश्वास गऱ्यौँ हामीले पनि शान्ति प्रक्रियालाई सघाउनुपर्छ भनेर विश्वास गऱ्यौँ र हामीले खाली हात फर्कियौँ र पछिल्लो समयसम्म सेना समयसम्म प्रक्रियामा आउँदासम्म हाम्रो विषय सम्बोधन नभइसकेपछि मात्र हामीले सङ्घर्षको सुरुवात गऱ्यौँ र सङ्घर्षको सुरुवात गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूको घरमा विभिन्न नेताहरूको घरमा जुनसुकै पार्टीको मन्त्री बने तापनि मन्त्री निवासमा हामी धाइलिरह्यौँ हाम्रा बिसौँ जोड जुत्ताहरू फाट्यो होला क्षमताको काम फुट्ने गरी हामीले बारम्बार एउटै विषय दोहोऱ्याइरह्यौँ जसरी आज यो पत्रकार सम्मेलनको हलमा पत्रकार मित्रहरूको एउटै कुरा कति दोहोऱ्याउँदो रहेछन् भन्ने लागेको छ त्यसै गरी हामीले ती मन्त्रीहरूलाई पनि त्यसरी बुझायौँ होला चाहे त्यो एमालेको सरकारको पालामा होस् चाहे त्यो काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा होस् चाहे त्यो माओवादी पार्टीको सरकारको पालामा होस् हरेक मन्त्री आउँदाखेरि हरेक नेताहरूलाई हामीले हाम्रो विषय बुझायौँ र आजको दिनसम्म पनि कसैले पनि तपाईँहरूले उठाएको विषय तपाईँहरूको मुद्दा गलत छ भनेर भनेका छैन कुनै पनि नेतृत्वले कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले कुनै पनि नागरिक समाजका अगुवाहरूले कुनै पनि पत्रकारहरूले कुनै पनि मानव अधिकार कर्मीहरूले तपाईँहरूको विषय गलत छ है भनेर भनेको अवस्था छैन तर व्यवहारमा हेर्दै जाँदा पनि उहाँहरूले तपाईँको विषय गलत छ तपाईँले उनीहरूको विषय गलत छ भनेको देखियो र हामीले मानव अधिकार कर्मी गुहार्दै गर्दाखेरि म तपाईँलाई प्रमाणसहित व्यवस्था आउँछु दुई हजार बहत्तर साल मार्च चौबिस गतेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई ताकता पत्र जारी गरेको थियो यो कुनै आयोजित कुरा होइन हामीले परामर्श भन्नेछौँ यो समस्या हो यो शान्ति प्रक्रियाको पहिलो हिस्सा हो यो शान्ति प्रक्रिया बाह्र शान्ति सम्झौता पनि लेखिएको विषय हो यो हतियार गोलुबा गोलाबारुद समूह हो उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो एउटा माओवादी पार्टीको मात्र होइन एउटा काङ्ग्रेसको मात्र होइन एउटा एमालेको मात्र पनि होइन यो सबैको दायित्व हो यो पुरा गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय महानगर आयोगले बाध्यता पत्र जारी गर्यो तर त्यसको त्यो पत्रको पनि व्यवस्था गरियो र हामीले पनि निरन्तर सङ्घर्ष गऱ्यौँ यही सङ्घर्षकै क्रममा हामीले बुझायौँ केपी शर्मा ओलीलाई विषयवस्तु हिजो उठेको मेन विषयवस्तु भनेको त्यो हो हामीले बुझायौँ उहाँलाई तपाईँ शान्ति चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न यदि शान्ति चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मुद्दा भनेको यो हुन् कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नुभन्दा पहिला समस्याको पहिचान गर्नु तपाईँहरूको दायित्व हो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या भनेको यो भन्यौँ हामीले त्यति बेला हामीले चारवटा विषय उठायौँ एउटा आत्मसम्मानको कुरा उठायौँ यो व्यवस्था योग्य हुने हामी अयोग्य हुने यो अयोग्यकै बिल्लाको कारण हाम्रा केही साथीहरूले आत्महत्या गरिसके के अरे आत्महत्या गरिसकेका छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अयोग्य नभन्नुहोस् यो कथित अयोग्य भन्ने शब्द हटाएर हामीलाई सम्मान गर्नुहोस् भनेर हामीले पहिलो विधामा त्यो राखियो र दोस्रो विधामा हामीले भनौँ परिपूर्ण व्यवस्थापन अहिले जो हल्ला चल्दैछ अहिलेको नयाँ कुनै पैसा दिन मिल्छ राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न मिल्छ उनीहरूलाई त उद्योग धन्दा कल कारखाना या कुनै हाइड्रो पावरमा व्यापार बिजनेसहरूमा सेयर हाल्नुको भए पनि हुन्थ्यो नि राज्यले त्यो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिँदैछन् यो सुझाव हामीले अहिले दिएका होइनौँ उहाँहरू हामीभन्दा हाम्रो विषयमा दस वर्ष पछाडि हुनुहुन्छ हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ जति बेला माधव कुमार नेपालले लाख रुपियाँ दिने बहुजना जनसँग लाख रुपियाँ दिने कुरा थियौँ त्यति बेलै हामीले भनेका थियौँ हामीले हाम्रो सङ्घर्षलाई हाम्रो योगदानलाई पेन्सामा तुलना गर्दैन हामीले यो देशको भविष्य जनताको भविष्य सुन्दर बनाउँछौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ त्यही भएर हामीलाई सम्मान गर्नुहोस् हाम्रो पढ्नु कुरा व्यवस्थापन गर्नुहोस् हामीलाई त्यो पैसाको सँग नदाच्नुहोस् हाम्रो योगदानलाई पैसासँग नदाच्नुहोस् भनेका थियौँ हामीले सबै दलहरूलाई भनेका थियौँ जति बेला बजेटको कार्यक्रम बन्दै थियो त्यति बेला पनि हामीले भनेका थियौँ यदि मैले जनमुक्ति सेनालाई पैसा दिने हो भने योग्य जनमुक्ति सेना जो पाँचदेखि आठ लाख रुपियाँ लिएर जानुभयो उहाँसँगको व्यवहार गर्नुहोस् होइन भने हामीले राज्यको संयुक्त हुने गरेर कुनै पनि हाइवे पहाडमा लगानी गरिदिनुहोस् या उद्योग धन्दा कलकारखानाहरू खोलिदिनुहोस् भनेर भनेका थियौँ प्रवक्ता साथीले भन्नुभयो उनीहरूले के मान्थे भाइका उद्योग धन उद्योग धन धन्दा खाना त बेचेर खाने पार्टीका नेताहरू ती काला काङ्ग्रेसहरूले के मान्ने थिए उनीहरूले माने र एमाले पनि हामी भन्यौँ तर उनीहरूले पनि मानेनन् अब माओजीले त तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामीले बाइस घन्टासम्म अहिले अहिले सुनिन्छ यो आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्यो साथीहरूले भनिसक्नुभयो यो कसैको माया दयाले दिएको रकम होइन यो कसैको माया दयाले छुट्याएको राहत होइन हामीले लडेर ल्याएको कुरा हो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बाइस घन्टासम्म पार्टी कार्य कब्जा कसले गर्यो माओवादी पालिकाहरूले बगैँचालाई कसले कब्जा गर्यो आज पार्टीको कार्यकर्ताले आफ्नो सरकार हुँदा फेरि पैसा दियो भन्ने भरम छोड्ने यसमा पनि फेरि सामान्य जनताले भरम छोडेको भए त ठिक छ भन्नुहुन्छ सदनमा रहेको देख्नु भएन कि पढेको छैन कि हामीले जानेको छैनौँ कि त बुझेको छैनौँ भन्नु पऱ्यो होइन भने आफ्नो हैसियत के हो आफ्नो योग्यता के हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिने गरेर उनीहरूले गर्नु त्यो कदापि छोड्छन् र हामीले यही क्रममा केपिएललाई भनौँ तपाईँको पालामा त केही गर्नुहोस् तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको छ जनमुक्ति सेवाहरू घाइते एउटा अपत्र छोड्नुभयो प्रचण्डले उनीहरूको व्यवस्थापन म गर्छु भन्नुभएको थियो तपाईँले त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नुहोस् तपाईँको त्यो बाचा पुरा गर्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि उहाँले तपाईँहरूलाई म मेरो सहित चाहन्छु अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तर सालमा तपाईँहरूलाई अहिले ठ्याक्कै कुनै पनि शीर्षकमा लगानी गरियो भने नेपालमा त्यो सम्भावना छैन र त्यो आइडिया पनि छैन हामीहरूले तपाईँहरूलाई सम्मान स्वरूप दुई दुई लाख राहतको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्नुभयो हामीले ठिक छ राज्यले सम्मान गर्छ भने यो कुरा पनि स्वीकार्छौँ भने र यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उन्नाइस नम्बर कुरामा जो कि सहित एवं बेपत्ता पार्टीका सदस्यलाई पूर्व घोषित रु पाँच लाख मध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउने आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु र दण्डकालका अयोग्य लडाकुलाई र शैक्षिक अवस्थामा गएका लडाकुहरू मध्यरात बिना पाएकोलाई जम्मै दुई लाखको दरले बजेटको व्यवस्था गरेको छु भनेर यो बजेट भाषणमा आएको कुरा हो त्यही विषय राजनैतिक प्रतिशतको आधारमा हामी हिजो संसदमा आफैले छुट्याएको बजेटको विषयमा उल्टो टिका टिप्पणी गर्ने भनेको कतिसम्म राजनैतिक नेतृत्व दिएको मान्छे हो योबाट पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन त्यसै गरी दुई हजार अठहत्तर साल फागुन एक गते वैशाख एक गते वैशाख त केपी शर्मा ओलीको पालाको भिडियो हो यो राम्रोसँग होला यहाँ के लेखिएको छ यतापट्टि प्रदीप कुमार ज्ञाली हुनुहुन्छ सर्वोदय भने यतापट्टि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ म वाचन गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार लोकतन्त्रको योद्धा अभिलेखीकरण तथा सम्मान समिति सम्मान पत्र यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न पर्छ यो संविधानको धारा बयालिसको उपधारा पाँच बयालिस भएको व्यवस्था हो यो यसमा के लेखेको छ भने तयार व्यक्तिको नाम लेखेको छ जस्तो मेरो रमेश बसन्तकरण गोलगणित लगाएको यो अन्य दिएको प्रयोगकरण नम्बर अनि यो स्थायी ठेगाना यहाँ लेखिएको छ जसको बलिदानको जगमा आज मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ जो समाजको सिलसिलामा गइरहन पर्नु भएको छ जसले आफ्नो मूल्यवान उमेर आन्दोलनमा हुनु भएको छ सशस्त्र सङ्घर्षमा तपाईँको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई नेपाल सरकारबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट लोकतन्त्रको एउटा सम्मान अर्पण गर्दछौँ प्रदीप कुमार ज्ञाहरू संयोजक दुई हजार अठहत्तर वैशाख एक गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री अनि लोकतन्त्रको एउटा सम्मान गरे अनि अयोग्य लडाकु भनेर संसदमा आवाज उठाउन् कतिसम्मको नेतृत्व मान्छेहरू छन् राजनीतिक ऋषिभित्रै कारण यसो गर्न मिल्छ संविधानको संविधानमा भएको व्यवस्थालाई उल्टाउन मिल्छ संविधानमाथि धाव गर्न मिल्छ अलिकति बुद्धि गर्दैन చేయాలి सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुई हजार अठहत्तर साल फागुन एक गते फैसला गरेको विषय हो यो के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवमान गर्नु मिल्छ हामी गगन थापालाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ हामी राजु निम्तिलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ राजु गोविन्दले होइन भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर उनीहरूले जो अदालतले दोषी ठहराएका विक्रम हुन् किन मन्त्री बनायो के थियो तिम्रो रस्य मन्त्री बनाउने तिमी ठुलो कुरा गर्ने जो कि गैरसँगको लगानी के हो योगदान के हो भन्ने कुरा उनले बुझेकै छैन अहिलेसम्म राजा चाहिन्छ भनेर भन्दैछन् यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था हामीले गरेर ल्याएको व्यवस्थामा तिमी प्याज खाएर ठुलो कुरा गर्नु त्यही हो दुई दिन टिकेन नि त विक्रम बाङ्गाका अदालतले दोषित करार गरेको व्यक्ति अनि हिजो प्राइम टिभीमा चाहिँ झल्ला खनाले हाम्रो विषयमा खुब नकारात्मक ढङ्गले उठाएछन् उनीहरूले सर्प पाल्नको निम्ति चाहिँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ लिने अनुदान लिन त्यो सपना कता छ अहिले राज्यको ढुकुटी तयार गर्ने कसले राज्यको ढुकुटी दौड तिमीहरूले गर्यो कसैले बाख्राको नाममा चाहिँ राज्यको ढुकुटी दौड गरेको छ कसैले सर्पको नाममा राज्यको ढुकुटी दौड गरेको छ कसैले समाजवाद ल्याउँछु भनेर समाजवादमा त भएको सम्पत्ति पनि राज्यले बुझाउनु हुँदैन भनेको के समाजवाद भनेको विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू समाजवाद भनेको राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिकरण गर्ने हो ललित निवास प्रकरण के हो हामीलाई थाहा छैन माधव कुमार नेपालजीलाई भन्नै पर्ने हो होली अनि के को निम्ति खायो तिमीले राजाको पालमा दाम राखेको तिमीले होइन अनि आफैले बोलेको कुरा आफैले गरेको निर्णय बिर्सिनु कहाँसम्मको नैतिकता छ यस्ता नालायक नेताहरूले चाहिँ देश बनाउँछ भनेर हामी हामी जनताहरू अहिले कहिलेसम्म घरमा बस्ने हामीले भनेको छौँ फेरि पनि हामी शान्ति चाहन्छौँ शान्ति प्रक्रियालाई पुनः दिनु दिनु के पुनः दिनु दायित्व एउटा माओवादी पार्टीको मात्र होइन एउटा प्रचण्डको मात्र होइन सबै राजनीति दलको हो तपाईँहरू गम्भीर हुनुहोस् तपाईँहरू जिम्मेवार हुनुहोस् त्यसैले तपाईँको भलो हुनेछ होइन भने राज्यमा फेरि ठुलो एउटा विद्रोहको सृजना हुनेछ त्यो विद्रोह मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहे त्यो विद्रोह हामी सेना पुलिसका दाजुभाइसँग गर्नेवाला छैन त्यो विद्रोह सेना पुलिसका दाजुभाइहरूसँग हुने छैन त्यो विद्रोह गद्दार नेताहरू यी दलाल नेताहरूसँग हुनेछ भन्दै तपाईँहरूको प्रश्न केही छ भने राख्नुको लागि म अनुमति चाहन्छु